<laughs> Долго ты не просидел тогда. Он кокаин употребляет, он, видишь, занюхивает. Занюхал, по лицу, видишь, занюхал. И ты... Здорово. Ты еще мужик пугать же так нельзя. Боже мой. Шоу у тебя Шоу тебя зубом. Отпизди своего стоматолога, пожалуйста. Я сам его отпизжу. Опасю. Смотри-ка. Генина. Придурочная. Ты сколько... Вкусный пальчик. Сука, мне проржаться. Здравствуй, короче, я тут. Долбоёбы. Спасибо. Ой, что такое? Рабочий. Сам ты мужик. Куда ходишь? Что? Шо? Я Даша за Анжи. Анжи говно. Чувак, поздравляю, мы зальем это на YouTube, мы уже э, ну, снимаем. А я вот, батя, видишь вот эти кахуи? Ну вот они у меня сосут, я, это капец вообще. А он не понимает, что это. ты смотришь этот матч Англии с Ванди? Ну и хуя на тебе вертел вот такие дела. Э, сука, Все. тебя сейчас забанят. Блин. 335 часов. Yeah. А. А. А.